Merhabalar. Stüdyo Mutfağı tekrar hoş geldiniz. Osmanlı'dan günümüze kalan pastırmalı yumurta tarifini modern tarzda yorumlayıp sizinle paylaşacağız. Şimdi tarife geçelim.